اومده همه وسایل خونه رو جمع کرده برده اون خب اگه براش مهمه چی؟ تو آخرش قلبتم فروختی تو داری منو محاکمه میکنی از قبلم حکم صادر کردی از من جلو این بچه یه دیو ساختی نساختی؟ خواهرم به تو چی گفته؟ فکر کردی محیطبانو من زدم شکارای توی کود تموم شده حالا اومدی سراغ ما احمده من نوید رو با خودم میبرم در باز کن نوید با تو هم در باز کن نوید